Kayong mga lalaki. Akala nyo pag nambababae kayo, nasasaktan nyo lang kami. Makikipagtsuktsakan kayo tapos ini-expect nyo, iiyak lang kami. Itutulog ang sakit tapos pagising okay na. Yun ang pangarap namin. Sana lang ganun ang kadali yun. Kaso hindi. Walang tigil ang takbo ng utak namin. Pinipilit sagutin ng maraming tanong. Bakit niya kaya nagawa yun? Have I not enough? akin? Pangit ba ako? Pangit ba ang katawan ko? Kapalit-pangit pa ako? Inuhay! Bakit mo ako nakontokahin? Alam mo kung gano'ng kahirap para sa akin magtiwala, Gio. But yet I trusted you. Because you promised. Nangako ka na hindi mo ko sasakit. Bilang ikaw ang nahirapan Damdamin ko rin Ay nagulat